नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु एउटा नयाँ भिडियोमा सो आज हामीहरू चाहिँ सोर्स विन्डोको बारेमा थाहा पाउनेछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू एडप प्रिमियम प्रोलाई खोल्छौँ एडोब प्रिमियम प्रोलाई खोलिसकेपछि हामीहरू फेरि एउटा नयाँ प्रोजेक्ट हामीहरू क्रिएट गर्छौँ सो न्यु प्रोजेक्ट हाम्रो class four so zero four ब्राउजमा हामीहरू लोकेसन डेस्कटपमा हालिदिन्छौँ र ओके गरिदिन्छौँ ओके गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ जुन हामीले अलरेडी कुरा गरिसकेका छौँ सो यो माथिको चाहिँ सोर्स विन्डो हो सो सोर्स विन्डोको बारेमा आज हामीहरू कुरा गर्नेछौँ सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि डबल क्लिक गरेँ डेस्कटपमा हामीले हिजो डाउनलोड गरेको भिडियो यसमा इन्सर्ट गर्नेवाला छौँ र यसलाई चाहिँ म सोर्स विन्डोमा लिएर जान्छु यसमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ यदि मलाई चाहिँ यो भिडियोबाट अडियो चाहिँ चाहिँदैन तर मलाई भिडियोबाट ड्र्याग गर्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसरी यो भिडियोको सेक्सनमा लिएर गएर यो टाइमलाइनमा चाहिँ म छोडिदिन्छु यदि मलाई अडियो मात्र चाहिएको छ भने यो अडियो वानलीमा चाहिँ गएर मैले यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु यदि मलाई अडियो र भिडियो दुइटै चाहिएको छ भने यो भिडियोमा गएर यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु प्रोजेक्ट विन्डोमा चाहिँ तपाईँलाई केही पोर्सनबाट चाहिएको छ तपाईँको सिक्वेन्समा चाहिँ केही पोर्सनबाट चाहिएको छ भने तपाईँले चाहिँ यो जुन चाहिँ मार्कर छ यसलाई मार्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यदि तपाईँलाई यतादेखि जुन चाहिँ तपाईँले मार्क ब्लू कलरको मार्क देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि चाह्यो भने तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मार्क इन जुन चाहिँ किबोर्डमा आई पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसमै चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई कहाँसम्म चाहिन्छ जस्तै कि मलाई यतासम्म चाहिन्छ भने मैले ओ अथवा माउसबाट यतातिर क्लिक गर्न सक्छु र यसलाई चाहिँ इजिली यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आई र ओबाट चाहिँ कुनै पनि पार्ट जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको केही भिडियोको स्मल पार्ट चाहियो भने त्यसबाट चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेर ड्र्याग पनि गर्न सक्छु अब चाहिँ हामीले जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ तपाईँले यो मार्क गरेको जुन चाहिँ ब्लु कलरको छ यसलाई चाहिँ सिधै इन्डिङमा चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ लेफ्टमा भएकोलाई चाहिँ तपाईँले सिधै जुन चाहिँ मार्क गर्नुभएको त्यसको फर्स्टमा लिएर जान सक्नुहुन्छ र यो बिचकोले चाहिँ प्ले गर्छ जुन चाहिँ प्ले गर्नु भएको साइडमा छ यसले चाहिँ तपाईँले एक एक फ्रेमबाट चाहिँ यसरी अगाडि पछाडि गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ अगाडि हुन्छ र यसबाट चाहिँ एक फ्रेम चाहिँ पछाडि हुन्छ अनि यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ इन्सर्ट भन्ने छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भिडियोको बिचोमा चाहिँ जुन यो माथिको भिडियोलाई चाहिँ ठ्याक्कै बिचोमा प्लेस गरिन्छ जस्तो कि हामीले यसमा क्लिक गऱ्यो भने तपाईँले यो तलतिर बिचोमा एउटा भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ सो यो अगाडि नै भएको भिडियोमा बिचोमा यो माथिको सोर्स विन्डोको भिडियोलाई चाहिँ प्लेस गरेको छ सो यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को ओभर राइट भनेको छ ओभर राइटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै मिडलमा हालिदिन्छ भिडियोलाई चाहिँ स्प्लिट गर्दैन तर यो बिचोमै हालिदिन्छ बिचोमा जस्तै कि यो डिजल्भ गरिदिन्छ भन्दा नि हुन्छ यो एक्सपोर्ट फ्रेमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्क्रिनसट लिन्छ जस्तै कि मैले यसमा क्लिक गरेँ भने एउटा एक्सपोर्ट फ्रेम भन्ने विन्डो खोल्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले ब्राउज गरेर लोकेसन चाहिँ सेट गरेर नाम पनि दिनुहोस् जस्तै कि मैले राजी भनेर दिएँ र ओके गर्न सक्छु र यो स्क्रिनसट भएको भिडियो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को एउटा एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्लसमा जुन चाहिँ बटन एडिक्टरको नाममा चिनिन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले प्लस गरेर यो केही कुराहरू यसमा पनि फिचर्सहरू दिएको छ यसलाई चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ सो यसको बारेमा चाहिँ हामीहरू फेरि अर्कै नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye